die verschwinden? Aber das ist ja schlimm. Je ne peux plus respirer dans cette bouteille. Libérez-moi. En route pour l'aventure. Allô les loups. Salut Tom. los geht's! Was für schöne Blumen! Je crois que c'est lui, le trésor. Wow!